हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में ये ओपन है सेल्स वाउचर सेल्स वाउचर में एंट्री पास की है मैंने और उसी को ओपन करके रखा हुआ है ठीक है अब इसमें अगर हम रिलेटेड रिपोर्ट देखना चाहें तो रिलेटेड रिपोर्ट का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे देख सकते हैं और शॉर्टकट की क्या होती है देखिए रिलेटेड रिपोर्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल ओ अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं तो रिलेटेड रिपोर्ट ओपन हो जाता है अब इसमें आपको दिख रहा होगा स्टॉक क्वेरी तो यहां पर स्टॉक क्वेरी के लिए अल्ट एस प्रेस करेंगे आप ठीक है अल्ट एस जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्टॉक क्वेरी पूरी पूरी आपको दिख जाएगी कि कीबोर्ड की क्या स्टॉक क्वेरी है यानी कितना स्टॉक था कितना बिका कितना बचा ये सारी चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी परचेज की और सेल्स की पूरी डिटेल यहां पे नजर आएगी तो देखिए ये साइड में जो है ये परचेज की डिटेल है कीबोर्ड की ठीक है और यहां पर देख सकते हैं ये सेल्स की डिटेल है कीबोर्ड की ठीक है तो ये इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी और ये इसकी शॉर्टकट की होती है और किस लोकेशन से ये गया है उसकी भी पूरी डिटेल नीचे आपको नजर आएगी यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं ये ऑप्शन ठीक है